Γεια σας, με λένε Μαρία και είμαι εδώ για να σας περιγράψω ένα κομμάτι της ε, ε, ζωής μου προς τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό γενικότερα. Ε, θα σας κάνω μια σύντομη αναδρομή στο τι έχω τελειώσει και στο τι ε, σπουδάζω σήμερα. Έχω τελειώσει διοίκηση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ε, ένα αντικείμενο στο οποίο δεν ε, και δεν ασχολήθηκα καθόλου. Ασχολήθηκα μόνο στο πλαίσιο της πρακτικής μου άσκησης και διαπίστωσα ότι ε, δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ε, με την ολοκλήρωση των σπουδών μου και έχοντας κάνει και ένα μεταπτυχιακό πάλι ε, άσχετο με αυτό που, θα, κάνω σήμερα και που νιώθω ότι μου αρέσει, ε, γραμματιακή υποστήριξη στο Ινστιτούτο Εργασία τη ΓΕΣΕ ε, στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Ε, η αρχική επιλογή και απόφαση των σπουδών μου ήταν ε, παρότρινση της οικογένειάς μου επειδή θέλαν το καλύτερο για μένα. σήμερα, έχοντας σπουδάσει τέσσερα χρόνια και έχοντας εργαστεί άλλα έτσι αποφάσισα ε, πως ε, θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Ε, ήξερα ότι δεν θα άρεσε και τόσο πολύ σε όσους ε, είναι πολύ κοντά μου, δηλαδή στην οικογένειά μου. Ωστόσο πήρα το ρίσκο και είπα ότι θα το κάνω ε, και ας διαπιστώσω ακόμη μια φορά ότι μπορεί να μην μου αρέσει. Κάτι που μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμή, ε, δυστυχώς δεν δικαιώνονται οι αρχικές προβλέψεις. Ε, μάλλον ευτυχώ για μένα, ευτυχώ για εκείνου. Ε, σπουδάζω κομματική, είμαι στο πρώτο εξάμεινο και διαπιστώνω μέχρι στιγμή ότι μου αρέσει. Δεν ξέρω αν θα είμαι καλή, αλλά κατά πώ φαίνεται και κατά πώ το βλέπουν οι υπόλοιποι, θα είμαι καλή. εμπειρίες ε, και από άλλους ε, ανθρώπους ε, που είναι εξειδικευμένοι στο θέμα. Και μία από τις απογοητεύσει τελικά το οικογενειακό μου περιβάλλον και αυτούς που πίστευαν ότι δεν κάνω για αυτό το κομμάτι. Και στο τέλος να μην απογοητεύσω και τον εαυτό μου. Ε, ποιο είναι το αισιόδοξο, ε, η αισιόδοξη πλευρά από όλο αυτό. Ότι παρόλο που είμαι 34, δεν κατέληψα και είπα, εντάξει, έχουν περάσει τα χρόνια, ε, ας μείνω σε αυτό που έχω κάνει μέχρι σήμερα που οπότε αποδεικνύεται